Η αλήθεια πρέπει να λέγεται για να μην γίνονται άλλε μαλακίε. Για παράδειγμα, ο φασισμός. Αυτοί που παραπονιούνται για τη βαρβαρότητα που αιτία τάχα έχει τη βαρβαρότητα την ίδια Μοιάζουν με ανθρώπους που θέλουν να φάνε το κρέας, να μην δουν όμως τα αίματα.